Cola, peach catola, beep beep body de bone. Put them together and what have you got? Beep beep beep, body de bone. 醉酒万沟，草原最美的花，火红的萨日朗，北风到天涯遍地是花香。

别笑。 我只好风你兼程，头，经日我不笑。 你干哈？你干哈？你搁那嘎达蹦跶啥？你腿不是一般的腿呀！你把地好顿怼呀！你炸起炸起蹦地好，你身板没累毁呀？你跑也不像跑，好像一楼大傻屌。你喊他， <laughs> 你好好走，正常点。 <laughs> 我特搜小步筏，你干哈？你干哈？你可那嘎达。 Wow!